For them. Today, I play so difficult, 10 most difficult Chopin etude. Yeah, please listen. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you. Level 1. Les tout Deverfon! Thank you. can't play! I'm sorry. Thank you watching! おはようございまっちょフォルテです。日本人の皆さん、ここまで見てくれて本当にありがとうございます、ちょでも、一つ問題がありました。弾けませんでした。えこれは僕が思うショパンエチュードのベスト10です。 俺的に最も難しいと思ったのが25の6あとこれ10の2あと木枯らしも結構あるじゃないかってうるせえよ <laughs> 僕に山田まりです練習したことありません木枯らしも合わせて練習しました正直に言います全然練習してないです10の3も別れの曲ほとんど初見です許してください許してくださいでね 皆さんの最も難しいと思う曲をぜひコメント欄に書いてください教えてください知りたいんです今日は難しい曲をまとめてみたんですけどこれはものすごく多分練習するのに時間がかかるのでまあ今後も長い目で見てください全部今日弾いた曲を収録できる日が来るといいですね楽しみにしとってくださいまあね今日はこんな感じでショパンエチュードの難しい10曲をまとめてみたんですけども皆さん 本当にここまで見てくれてありがとうございましところで最近ホームページっていうものを作ったんで概要欄に貼っとくのでブログでそこではピアノピアノと日常とビジネスについて話していこうかなと思ってるので思ってるので興味がある方チェックお気に入りボタンホーム画面への追加よろしくお願いいたしますそれではグッバイ バッツアメリカル Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma, Toma,